akan terkenal 分开。 putih tulang Kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang Sejak mengakar sejak saya lahir Semangat yang tak akan lekang hingga akhir Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku Meski ke tanah seberang menghabisi waktu Tetap Naga ini mengantar mimpi Ibu Pertiwi Menjunjung naba baik Tinggi Tinggi Walaupun baik